どこからか聞こえてたその音が少しずつこぼれてく部屋の中まぶたを通してどこまで行けるかなもう少しだけ なるほど 僕らの船